but you just a movein' solid sayso tell me what they need i gotta go i gotta move i gotta u p and t h e s a path i thought you knew me but that's the only i'm like o 这边是怎么做如果你在做这个呢不大擅长为什么因为你是正驾你正驾最快然后打的最远应该是后手直拳 ok 我们借这个力旋转过来风后手直拳 ok 这个时候呢换步同时嘣 这个很重要一个步伐看啊，如果你不按我们刚才讲的换步啊，因为换步会蓄力非常的好。Boom, I take cross, and then maybe I move my, let's a little bit that way. 我会把我的右腿往这边斜线移动一点，然后这个时候呢，我假装我面向这边，练习的时候我可能变成了一个反架，这一瞬间啊，百分之五十的反架。Turn, a little cheek, it's gonna be fast，这样会快一些。啊。o o 咚，看这个步伐很重要啊！你可以试着这样，或者说你也可以，咚，你也可以这样换步，没有问题。咚咚咚咚咚。哎，看他的步伐，他的这个步伐就是我刚才讲这种，I just do one m 哎，看这样，这样这样上步是 OK 的。然后，但是啊，我们还有一个。 反击方法啊，我一会会教你两种思维模式啊。看这个 body cross and up h o and low k i 这时候交叉你看下上下，哦，这个逻辑感觉子弹四面八方射过来啊。OK，这就是这个技术啊，非常好的一个技术。然后呢，希望你可以 两边都去练习，而且呢，这样的话，如果你会考验你自己的大脑啊，你可能快一些，你可以做什么？你可以做，呃，没，也许可能是你先用第一个技术反击，然后他用第二种技术反击，然后马上再换回来用第二种技术反击，他用第一种技术反击。这样的话呢，对你的身体，我给你会有非常时效性的改变。 我们这样，我们刚才玩的就是，OK，你做第一种，我做第二种，你我做第二种，你做第一种，所以这样的话，对大脑你的考验，尤其是很多爱好者没有玩过，但是通过这种方式，你可以慢慢的进阶，因为我们有太多种玩法，它是关于思维、关于逻辑的一个游戏啊。感谢你的收看，Thank you for watching。